प्रॉब्लम है तो आज मैं आपको ऐसी वीडियो बनाकर दे रहा हूँ उसमें आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आपका फ्री फायर बिल्कुल भी लेग नहीं होगा ये है वीवो वाई इलेवन का पूरा सेटिंग जिसमें मैं अभी बताने वाला हूँ आपको क्या करना है वीडियो को पूरा देखिए बिल्कुल भी स्किप ना करें इधर नीचे जाना है और ऊपर का फ़ोन के बारे में क्लिक करना है तो ऊपर दिया और नीचे जाना है यहाँ पर और ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर संस्करण इसके पास तीन चार बार क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डेवलपर बन चुके हैं फिर आपको यहाँ से बैग जाना है नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर डेवलपर की टूल और वो सेटिंग दिख जाएगी उसे ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक मिलेगा चार गुना मसाला अरे ठीक है आपको सबसे पहले ऊपर जाना होगा और वो ऑन करना होगा डेढ़ का ये वाला ऑन करना होगा ऊपर जाना है कहाँ पर गया ये सबसे पहले डेवलपर्स के विकल्प को ऑन करें फिर नीचे जाएं नीचे जाने के बाद ये रहा फोर गुने मसाक उसको ऑन कर दें फिर वो नीचे जाना है हम्म। नीचे जाना नीचे जाना और यहाँ पर एनिमेशन को आपको अगर आपको ये तीन सौ सात यहाँ पर आपको तीन सौ अस्सी कर देना है मेरा मोबाइल तो देख नहीं हो रहा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ अगर आपका लेग हो रहा हो तो यहाँ पर तीन सौ अस्सी कर दे और यहाँ पर फाइव फाइव गुना कर देना मेरा तो अभी लेग नहीं हो रहा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें जाना यहाँ पर अल्ट्रा गेम मोड में बहुत फीचर अच्छे अच्छे दिए वी आई इलेवन ने आपको ये सारे ऑन करने के बाद आपको फ्री फायर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है फ्री फायर मैक्स ये देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर राइट कर दें और यहाँ पर पुष्टभूमि में कॉल कॉल यहाँ पर क्या है हाँ स्वचालित आई के लिए ऑन नहीं करना है आपको सिर्फ ब्राइटनेस ऑन करना है यहाँ पर ये दोनों ऑन कर दें फिर देख जाए हो चुका है अब हमारा फ्री फायर बिल्कुल भी लेग नहीं होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग आपने हमारा वीडियो देखा इसलिए धन्यवाद थैंक यू